Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang, bagaimana cara membuat uh, speed download atau mungkin kecepatan download dari internet itu jadi lebih kenceng ya. Dan mungkin lebih stabil juga nggak tahu sih ya, tergantung laptopnya mungkin dan uh, di sini saya baru coba di satu laptop ya uh, dengan catatan gitu ya. Uh, saya pakai cara ini dan ya mungkin kalau kalian berhasil silahkan komen, kalau gagal juga silahkan komen. Jadi ya buat saya untuk bahan penelitian gitu ya. Jadi cara untuk mempercepat downloadnya adalah kalian cukup tinggal klik kanan di lambang Windows ini, kalian klik kanan dan tinggal kalian klik aja untuk yang device manager gitu ya. Dan kalau nggak ada tinggal kalian ketik aja dan tinggal kalian klik gitu ya, hasilnya nanti akan sama aja sih ke device manager juga gitu. Dan uh, di sini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya uh, network adapters gitu ya. Jadi di sini akan ada tulisan kayak keyboard, mice, uh, monitors, uh, prosesor, sistem devices, uh, ya kayak gitulah gitu. Dan di sini yang harus kalian uh, setting adalah cukup yang network adapter saja. Dan kalau kalian misalnya nggak tahu network adapter yang dipakai dari laptop kalian apa tinggal kalian papai aja gitu tinggal kalian coba aja satu-satu tinggal kalian cari yang ada tab advance-nya dan kalian harus cari yang uh, namanya adalah roaming aggressiveness ya karena di sini untuk saya adalah Qualcomm biasanya untuk uh, adapter di setiap laptop ya biasanya yang saya tahu tuh Realtek kalau nggak Qualcomm kalau nggak Intel, kalau nggak Broadcom gitu. Jadi ada empat itu, cuman kayaknya ada lagi yang lain, cuman saya nggak tahu dan nggak hafal juga sih ya. Dan tinggal kalian uh, klik kanan aja dan tinggal kalian klik properties gitu, ya. tinggal kalian uh, klik aja untuk yang tab advance. Nah, di sini kalian cukup tinggal uh, cari aja yang namanya uh, roaming aggressiveness gitu. Nah, tapi kalau kalian pakai uh, atau mungkin laptop kalian menggunakan network adapters yang uh, namanya adalah Broadcom, itu nggak akan ada yang namanya uh, roaming aggressiveness ini gitu. Nah biasanya yang uh, yang menggunakan si kartu Broadcom ini atau mungkin network adapters yang Broadcom ini adalah laptop HP ya dan nggak tahu juga sih kalau sekarang udah uh, udah ganti apakah masih tetap karena saya uh, nyoba gitu ya di laptop HP yang mungkin bisa dibilang jadul gitu ya itu nggak ada yang namanya uh, roaming aggressiveness saat saya klik yang namanya Broadcom gitu cuman kalau kalian nggak pakai HP dan namanya bukan Broadcom kalian bisa langsung coba aja cara ini semoga aja ada sih ya nah setelah itu tinggal kalian klik aja untuk yang roaming aggressivenessnya dan tinggal kalian ganti aja untuk value-nya kalian ganti uh, untuk defaultnya ya uh, mungkin setiap laptop bisa beda nah untuk laptop yang satunya lagi punya abang saya itu itu defaultnya tuh medium gitu dan untuk saya defaultnya adalah highest gitu da dan kalian cukup tinggal ganti aja ke highest gitu atau mungkin ke yang paling tinggi fungsinya untuk menaikkan agresivitasnya ke yang paling tinggi jadi mungkin sangat agresif gitu ya nah tapi uh, saya udah coba di uh, laptop saya gitu ya uh, ini value-nya highest gitu untuk defaultnya normal gitu ya untuk speednya ya naiknya cuma dikit tapi untuk laptop abang saya yang uh, value nya tadinya medium itu diganti ke highest itu yang download speednya uh, dari sekitar 2,4 mbps itu naik ke 6 mbps gitu dan itu menurut saya sih uh, peningkatannya lumayan banget sih itu mantep banget itu peningkatannya tapi untuk speednya itu nggak stabil gitu jadi uh, dari 6 mbps turun ke 4 mbps naik lagi ke, ke 5 mbps turun ke 4 mbps terus aja kayak gitu jadi nggak stabil tapi untuk uh, sebelumnya gitu ya mungkin saat value-nya ini medium gitu ya itu speednya 2,4 gitu tapi ya terserah kalian kalau misalnya kalian value-nya mau diganti ke yang paling tinggi dengan speed maksimal tapi naik turun naik turun walaupun ya yang paling rendahnya adalah 4 Mbps misalnya ini cuman uh, saya cuma ngambil sampel dari satu laptop ya ya silahkan aja sih gitu dan uh, ini saya cuma coba di satu laptop kalau kalian misalnya mau coba juga silahkan Eh, semoga aja bisa gitu lebih lebih tinggi ya untuk speednya. Nah setelah itu kalian nggak harus restart komputer kalian, cukup tinggal kalian klik OK aja dan tinggal kalian tutup aja untuk device manajernya gitu. Dan saya harap sih kalian coba cara ini, terus komen gitu ya, komen di bawah uh, hasilnya kayak gimana. Karena saya baru coba satu laptop dan itu berhasil gitu pak ya. Dan uh, saya sih kayaknya kalau mau bikin tutorial sebenarnya saya harusnya lebih ngecek lebih banyak gitu ya untuk sampelnya tapi ya saya kan nggak punya laptop banyak pak ya 100 aja nggak ada gitu saya cuma ada dua di rumah tiga gitu cuma ada tiga laptop di rumah dan ya semoga aja sih bisa gitu pak ya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for bye bye